Это, кажется, какой-то неизвестный науки зверь. А, внимание! У нас чрезвычайная ситуация. Человек за бортом. Я не стань человеком. То вилк, твой вилк, твой приятель. А, да какой еще волк? Я не помню никаких волков. No в Polsce былаш, то я твой польский приятель Вилк, не помнишь? А a, а, a а что тогда у тебя там на морде? Это маска, Przecież kwarantannę мамы. А, понятно. А, ну тогда, тогда нужно срочно, нужно срочно спасать моего друга волка. Маша, Маша, Доминик, помогайте! Спасательный круг мне! Доминик, ну где же ты есть? Где ты? Что сейчас стало? Надо скорее спасать моего друга Волка. Нужно принести спасательный круг. No problem. Спокойнее. Давай, давай, давай. Давай быстрее. Ну где ты там? Он же там ждет. Он там в маске. Он там совершенно один. Давай, здравствуй, Гаура, твое имя. Давай. Будем рятовать Вилька? Да, будем спасать волка. Вилька, законы. Ротаем Вилька. Так, шибко, шибко. Картину Вилька. А, спасай, спасать будем, спасай. Давай, скорее, скорее. Так, так, где там волк? Там, где там? Там волк. Сейчас мы его, сейчас мы его спасем, там, за бошком. Сейчас, сейчас, Вера, сейчас. Там, там волк, там, там. Беги на бошку, беги на волка. А! Не, не в ту сторону, не в ту сторону, там, где окно. Там, где окно. Давай, беги, Вера. Лови друг. Поймал! Давай, давай, помогай! Ай, не торопись! аккуратно! Спокойно! Спокойно! Тянем! Тянем, потянем! Тянем, потянем! Тянем, потянем! Тянем! Вот, вот он уже! Э. Вот он уже здесь! Э. Вот уже! Осталось совсем чуть-чуть! Э. Осталось совсем немного! Ой, устали, да! Ой! Падаешь на носу, да. Да, мы тянули волка. Но где же этот волк? Куда он делся? Непонятно, да, Веруня? Надо его спасать. Так где же он? день, добрый. Cześć kochani! Thank you.